हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लिब्रा राइटर और एम एस वर्ड में कंपैरिजन को लेकर के है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है अब देखिए इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेके जाता हूँ कर्सर को ये देखिए कर्सर यहाँ पे लाया मैंने होम टैब पे हम हैं तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है बाय डिफॉल्ट कितनी है 1.15 है लेकिन यही चीज अगर आप लिब्रा राइटर पे आते हैं तो ये राइटर है और यहाँ पर भी चीजें लिखी हुई है और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्पेसिंग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिंग आपको वन मिलेगी तो ये बात याद रखिएगा कि लिब्रा राइटर पर जो स्पेसिंग होती है वो वन होती है और तो एमएस वर्ड पे जो स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15